Foz, revolucionario desde moito novo até hoxe. Eu vou estar na próxima segunda feira 21 de maio en Compostela na Casa do Matador, para participar nunha palestra intitulada Un galego en París nas 26 jornadas libertarias organizadas pola CNT. En 68 tiven que me exilar a París onde ainda estaba ben quente o rascaldo de maio. Espero vos encontrar lá.